Hi, my name is t i g e r Ho from Hermosa Taiwan. Soon we'll be in Prague to share our love and passion of hair. Hope we get together and create a new vibe for our profession. 重点来了，我们要把这场秀的门票所得用来购买 NF Walker 和 Firefly UpC 这类的治疗设备捐给残疾儿童。请大家一定要支持和转发这个目标明确的公益美发计划。w w w p r o j e c t m a r n e n e c o m